再见，我的爱。嗯？嗯？嗯？救命！救命！救命！救命！ Trun trun trun trun trun trun trun trun Thank you. 嗯。 你干嘛呢？你是不是傻？刘不听？你洗头啊？

嗯，嗯。